Pero como toda chica tímida, siempre tiene para besar a Julieta. Ahora pongan atención la clase. Ello y que la trate con ternura. Todos los helados y quiere que se den el beso rápido. Aunque estos chicos inexpertos no saben quién va a empezar. El chavito se resuelve y el primer paso. Pero nada, ese beso frío no convence a su amiga ni corta ni perezosa pide que lo repita. Y sucedió, amigos. Estos chicos colegiales dieron su primer beso. Algo que recordarán para toda la vida. Solo que se engolosinaron y ya no se sueltan. Y el padre de la chica ya está llegando a recogerla. Así que de nada se ha enterado. Seguro que este video te trajo buenos recuerdos. Así que cuéntanos cómo fue la historia de tu primer beso. Y así todos nos enteramos. Música